Podo facer unha aclaración previa antes de entrar con todo o tempo, porque era para aclarar que non estaba a facer ninguna recriminación á presidencia, simplemente a facer constar un feito insólito que tanto a conselleira como por todo o Grupo Popular tempo, pois, señor na súa intervención retrucaron unha enmenda nosa que non foi defendida aínda, de acordo? Entón, concederon, sí, porque a enmenda número 14.969 é unha emenda non de devolución que aínda non foi defendida, que ademais non vou defender eu. Por lo tanto, véxome na necesidade de contestar algo, a non ser que parezamos parvos, e, e, a, e a presidencia tivo a xentileza, pero por favor non me computo o tempo para isto. No, pero xa momento, non se preocupe. Vale, ben. É que así. Silencio, por favor. É que isto xa non sei se pensan que ademais de tener a maioría teñen eso que se chamaba na idade medieval dereito de pernada, pero en fin. No, Silencio, por favor, hipótese, señor Beiras, por sí, favor. Hipótese. Está, por favor. está perdendo tempo, entón, por favor, silencio, ten a palabra o señor Beiras. Primeiro, a conselleira deturpou, como é habitual, a emenda nosa do ano pasado sobre os carburantes e que facemos mención este ano dicindo e decíamos ali que non era repercutible, por lo tanto era a costa dos beneficios dos distribuidores. E ademais, por que negaron vostedes esa emenda, non a aceptaron? Precisamente por eso, e hoxe meten, en cambio, a que non aceptaron nosa, pero repercutible, e opoñémonos. Segundo, Gasto social incrementouse cada ano, dixo vostede. Explique entón por que fan pagar os medicamentos aos enfermos de longa duración e os graves. Por que eh, fan pagar polos comedores escolares? Por que fan pagar por acudir aos tribunais de justicia? Para financiar o PP ou para financiar? Porque senón xa me explicará. Píllase ante un mentirán que un coxo. E agora, a emenda nosa desta tarde, o endurecemento inicial dos obxectivos de déficit para as comunidades autónomas imposto polo Goberno Central tras a flexibilización acadada para o obxectivo de Reino de España por parte da Unión Europea supuxo un exercicio de deslealdade institucional que contradía o principio de lealdade establecido na Lei Orgánica 2002-2012 de 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financiera e que condicionou a elaboración e aprobación dos orzamentos de Galiza para 2013 baixo hipótese do cumprimento do obxectivo de déficit do 0,7 do PIB que supuxo someter as contas públicas do exercicio en curso a un ritmo de axuste excesivo e desproporcionado, que na práctica viuse traducido nunha maior necesidade de recortes, etc. etc. A finais do mes de xullo, o Consello de Política Fiscal e Financiera decide aprobar a proposta de fixación dun novo objetivo para cada unha das comunidades autónomas do 2013, así como para o período 14-16, que traslade parte da flexibilización ás comunidades. De xeito excepcional, para o 2013 establecen seus objetivos diferenciados para cada comunidade autónoma en relación co objetivo conxunto dun contexto do PIB, un máximo de seis para a Comunidade Valenciana, que é a que máis defraudou, o que máis se endevedou, e un mínimo de 1% para Extremadura. E o objetivo do déficit para Galiza, que cumpriu, fíxese, nun 1,2 por debaixo da media e 4 décimas por debaixo de Valencia. Ben, o goberno da Xunta renunciou a calquer proposta dunha maior flexibilización do novo objetivo de déficit, que permitixe un axuste menos agresivo e, sobre todo, que fose coherente e recoñecer os esforzos de consolidación xa realizados. Ao contrario, afondou nun vieiro de consolidación autoimposta multa máis severa que as marxes legais outorgadas polo goberno Estado da Unión Europea. E, en definitiva, están vostedes, levaron a Xunta a estar moi por riba do que establece a lei a lei de, de, de consolidación financiera, por lo tanto, vostedes estuveron roubándolle cartos aos aos, aos cidadáns de Galicia mediante unha autoimposición dunha austeridade aínda máis excesiva. Por eso nós decimos que eso hai que aproveitalo para endevedarse para o que hai que facer. Non hai ninguna contradición, estamos denunciando a barbaridade como vostedes faceron porque parece que son analfabetos en finanzas públicas. Funcionais, lo menos. E agora vamos ao final. Precisamente con eso. Nos queríamos presentar unha enmenda transgresora. E vou explicarlo. Sí, claro, transgresora da súa legalidade injusta e a xusticia está por riba da lei. Mediante a previa realización dunha rigurosa auditoría que se practicase a denuncia dunha parte da débeda pública por ser ilexítima e se detraesen parte dos fondos asignados ao servicio da débeda para 2014 e se destinase a incrementar as dotacións de servicios básicos para o benestar dos cidadáns, como a sanidade, ensino, servicios sociais, aos segmentos de cidadanía máis empobrecidos e dependentes e primordialmente a formación de capital social básico nesas áreas. Pero a lógica topa coa irracionalidade financiera e social do actual marco normativo. A empezar pola contrarreformada Constitución que impide a viabilidade dunha enmenda semellante, porque sabemos e por eso non a fixemos, que aínda que nos orzamentos non se consignasen os fondos para o servicio unha débeda ilegítima ou se detraesen parte diles para uh, para aplicalos ás prioridades que deban ditos, a legalidade vixente que viola o espírito e mesmo a letra originaria da Constitución e atenta contra os dereitos humanos proclamados fundacionalmente pola ONU da que sei que o Estado español forma parte, establece con tal rigidez a prioridade de pagar os bancos que os bullaran en operacións especulativas infames que mesmo se eses fondos que o Estado lle regala, dicimos, non figurasen nos orzamentos ou detraísemos parte deles por ser injustos estaría obligado a pagarlos de xeito que na execución dos orzamentos cumpriría operar o castigo da demouca financiera aos servicios destinados aos cidadáns que a nosa transgresora enmenda intentar impedir. Esa é a animalada que están a facer vostedes. E nós sí que somos conscientes das cuestións técnico-xurídicas. Sabemos que non podemos presentar esa amenda, pero denunciamos que están vostedes mentindo aos cidadáns exacerbando a austeridade, máis do que lles exixe a Unión Europea e o Estado Español, autocastigándose porque non se castigan vostedes, castigan os cidadáns de abaixo, e mentindo sistemáticamente. É absolutamente indecente o que están facendo. E remato. Os orzamentos xerais de Galicia para o 2014 supoñen afondar no vieiro da consideración fiscal marcada polo Goberno Central renunciando á posta en marcha de medidas con, con, que contribúan á suavización dos seus efectos nefastos na actual situación de grave recesión económica. O ritmo de reducción do déficit e da estabilización da débeda autonómica imposto pola actual senda de consolidación fiscal nunha contorna de grave recesión económica xunto coa insuficiencia do sistema de financiamento autonómico as fortes limitacións á autonomía financeira das comunidades autónomas especialmente a Comunidade Autónoma de Galiza que é sei que é unha nacionalidade histórica de primeiro rango pero que se autoimpón o propio goberno da Xunta, contribuirán ao incremento do deterioro económico e social de Galiza, convertindo estes orzamentos nun instrumento inútil e mesmo negativo para a cidadanía e o servicio, unha vez máis, dos poderes financeiros. O goberno da Xunta de Galicia presenta novos orzamentos da intervención Vostedes están intervidos, non veñan con formalidades. A intervención política e económica do Reino Español pola Troika, aos servizos poderes financieros, por e para a garantía do rescate da banca. Para elo, primeiro, modificouse a Constitución nunha especie de reforma estrés pola, parte, pola porta de atrás, pactada polos dous grandes partidos para elevar o rango de garantía constitucional a prelación do pagamento aos acreedores financieros, bancas e inversores, especialmente a banca alemana, por enriba de calquer outro gasto público do Estado. Salarios, empregados públicos, pensións, prestacións por desemprego, sanidade, educación e servicios sociais. Unha vez consumada esta constitucionalización da garantía de pagamento do servicio da débeda pública, aos poderes financeiros, o Reino de España asina o denominado MOU, o Memorando de Entendemento, polo que a cambio dunha liña de crédito de 100.000 millóns de euros, un 10% do PIB, para financiar o rescate da banca, acepta unha intervención de facto por parte da Troika, destinada a garantir o destino deses cartos ao saneamento financiero, a pagar os bancos os perto de 50.000 millóns de euros utilizados por agora en rescatar a banca responsable da actual crise económica, política e social, computan no endebedamento do Estado, convirtes en débeda, en débeda soberana o que era débeda da banca. E teñe un efecto directo na capacidade financiera das comunidades autónomas para acudir á débeda pública a través da limitación imposta polo propio Estado. Nese escenario da utilización dos recursos públicos garantidos en última instancia cos impostos dos contribuintes, non o servizo da cidadanía a través da prestación de servizos públicos, senón o salvamento de bancos e demais institucións financeiras corruptas e que evaden impostos en paraísos fiscais, a ese sí que había que sacarles os cartos, o endevedamento asinado nestas condicións volvese ilexítimo e tendo en conta o exposto, só cabe o repudio desa débeda como recurso público financiado pola cidadanía, non o seu servicio, senón o servicio dos poderes financeiros. Unha débeda, e remato, negociada a cambio da entrega da soberanía popular, entregada de balde, representada no Congreso dos Diputados e nos Parlamentos Autonómicos e convertidos en meros administradores garantes do pagamento dos capitais financeiros. A brutal perda da autonomía financeira do Estado español fronte aos poderes económico-financeiros dos socios europeos transmítese dun xeito autoritario sobre o conxunto do aparello institucional do mesmo e, polo tanto, as comunidades autónomas e concretamente a de Galicia. E deste xeito, remato de verdade, os orzamentos para 2014, se non entenden nada, é o problema deles. O deste xeito os orzamentos para 2014 continúan a ser o reflexo dun país intervido a todos os niveis e dun goberno convertido en mera cadea de transmisión dos dictados da Troika e do goberno do Estado ao servicio dos mercados financeiros. Esas contas refliten os efectos do financiamento do rescate á banca en termos dunha moito menor capacidade de financiamento dos servicios esenciais, na menor capacidade de financiamento dos investimentos públicos e nunha espiral contractiva imposta para garantir os fluxos de intereses e de amortizacións ao apontalamento dos recates bancarios. É un crimen social, unha deslealdade institucional e, sobre todo, unha traición flagrante a ciudadanía, incluso a que os votou a vostedes. Por eso non creen vostedes tampouco eles. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias.